И серии замечательных напитков под названием ротафия. Здесь ротафия из черной смородины. Все знают, что черная смородина одна из лучших ягод для приготовления всякого рода напитков. Вот и здесь она дала чудесную вкус ароматику. Делается долго, но вы не пожалеете. Как делается, смотрим.